willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Brandable, dem ehrlichen Online-Training für Ladenbesitzer. Heute sitzen wir mit Joschka von Inspire zusammen. Ähm, Joschka, magst du ganz kurz für die, Leute, die dich noch nicht kennen, kurz mal klären, was machst du, ja. wer bist du? Also Inspire ist eine Online-Plattform. Äh, wir vernetzen Händler mit Influencern und Usern, wollen diese drei Parteien optimal bedienen und entwickeln für diese Parteien Werkzeuge, damit sie in dem Influencer-Marketing, was ja das Thema jetzt ist und 2018 meiner Meinung nach absolut Pflicht für jeden, der im Online-Handel unterwegs ist und auch natürlich auch sogar im Offline-Handel, ähm, wir wollen diese Werkzeuge eben optimieren und äh, wirklich jedem die Chance geben, damit richtig gutes Geschäft zu machen und Geld zu verdienen und das zu machen, wo er Spaß dran hat. So, Influencer Marketing ist ja für viele, ich sag mal jetzt, ein neues Thema. Ähm, warum denkst du, ist es wirklich so neu oder gab es es schon vorher? Beziehungsweise warum kocht es denn momentan so hoch? Was ist dann so deine Einschätzung? Also das Thema gibt es ja schon grundsätzlich ganz lange und ähm, wir haben ja früher dann schon Blogger-Relations gehabt, das ist ja dann nur anders. Mhm. Das, was jetzt heutzutage anders ist, natürlich hauptsächlich die technische Voraussetzung. Das heißt, mit einem Smartphone hat jeder sein eigenes Medienzentrum in seiner Hosentasche und kann, wo er will, was er will, filmen und aufnehmen, sich fotografieren, bearbeiten, also das heißt, auch diese ganzen Filter haben eben sehr viel dazu beigetragen, dass Leute sagen, ja, aber ich sehe auf Fotos immer so scheiße aus. Und durch den Filter sieht man eben doch mal ein bisschen besser aus und kann seine Schokoladenseite präsentieren, sage ich mal. Und das hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute viel mehr fotografieren, eine andere Offenheit entwickeln, auch äh, angespornt dann durch Vorreiter, die viel gepostet haben. Und ja, jetzt ziehen alle nach. Also man sieht ja auch, ne, ganz viele Brands, ne, Marken versuchen sich dem Ganzen zu bedienen. Wie groß ist denn der Aufwand, äh, wenn man so Influencer werden will? Der Aufwand schwankt ein bisschen. Ja. Die Frage ist natürlich, in welche Sparte möchte man rein? Es gibt ja Sparten, die sind schon sehr extrem abgedeckt, zum Beispiel jetzt der Beauty-Bereich oder so. Mhm. Da sind halt sehr viele schon unterwegs in dem Bereich. Und natürlich wird der Aufwand da größer, weil man muss sich gegen die anderen Großen durchsetzen. Man muss sehr viel posten, man muss guten Content, kreativen Content liefern. Man muss schon auch ein Talent haben für das, was man präsentiert, außer man rutscht in die Sparte Comedy ab. Und ähm, dann ist es schon ein Riesenaufwand. Aber es gibt Sparten, die noch nicht so groß abgedeckt sind und dann hat man noch eine Riesenchance. Welche wären das, wo du sagst, also, hey, da gibt es mega viel Potenzial? Ein Beispiel aus Köln jetzt zum Beispiel, das ist ein Influencer, der macht nur Parfüms auf YouTube. Okay. So, und Parfüms, da denkt man sich so, YouTube, äh, da riecht man ja gar nichts. Ja, ja. Aber der präsentiert immer so in einem richtig coolen Lifestyle die neuesten Parfüms und hat das gut verpackt und hat eine mega gute Zielgruppe aufgebaut und verdient damit richtig gutes Geld beschreibt dann die Parfüm, welche genau. Noten da drin sind. Welcher Duft, wo er das okay. tragen würde, zu welchem Anlass das passt und so weiter. Das ist halt so eine ganz spezielle Sparte. Auch viel Arbeit natürlich, er muss auch viel Content produzieren und vor allem Parfüm immer wieder gut in Szene zu setzen, ist ja auch nicht einfach jetzt. Aber definitiv eine Sparte, äh, wo er relativ allein ist auf dem äh, Gebiet und dadurch hat er natürlich einen riesen Vorteil sich erwirtschaftet. Aber es gibt auch Sparten, sagen wir mal, Immobilien, noch mhm. nicht abgedeckt es mhm. gibt keinen Immobilienblogger, wo man jetzt sagen würde, ey, präsentier doch mal äh, die neuesten Wohnungstrends oder solche Dinge. Da habe ich jetzt gestern noch mit jemandem drüber gesprochen und ein Konzept für geschrieben. Mhm. Und ja, es, es gibt Sparten, die sind einfach noch offen.